どうやら眠りの時が来たようだリュとト様がお休みになられ 戦いの中で得た結城賢人のデータを再入力しより強い竜斗様となるために竜斗様に最も必要なデータは私が必ず手に入れてみせましょう最も必要なデータすなわち結城賢人の弱点を闇の使いラーダの罠 西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかない。 ケントたちの冒険の旅は続く てそりゃな <laughs> 今のままの剣とじゃ何度やっても勝てないよえー、どどういうことさてねなんだよ教えてくれよみんな集合もっと時間だ <laughs> 行こうケント待ってよ教えてくれよ 間での選択は辛いよなんてったってやったことないんだものでも俺は負けないあっち向いて吠えには弱い俺だがピンチには強い俺の燃える選択魂はそんなことでくじけやしないおりゃりゃりゃりゃりゃ見つけました勇気剣 覚悟なさい有機剣あらゆる影に潜み影を操る能力でお前の全てを暴き出して必ず弱点を探し出してみせますあれ誰かいるような気がしたんだけどまあいっかうりゃうりゃうりゃうりゃうりゃうりゃうりゃこの野郎危ない危ない 思った以上に勘は鋭いようです部活に近寄るのは考えものですがわまたやっちまったお気に入りのシャツだったのに見つけた結城健人の弱点それは選択が下手ということしかしこの弱点は戦闘の役には立ちそうもありません別の弱点を探さなければ かっこいい翔さんよし俺だってあれおかしいな翔さんと同じはずなのによしもう一回だキケ健トの弱点その2草笛が下手いややはり戦いの役には立ちませんね どうしたのみんなスイカ食べないのケントくんスイカの食べ方本当に下手ねそうそんなに慌てて食べなくてもまだ残ってるわよスイカ結城ケントの弱点その3スイカの食べ方が下手これも戦いの役には立ちませんう城ケントの弱点その30 魚の小骨取りが苦手。有機ンとの弱点その31、お腹が減ると機嫌が悪い。弱点その32、自分が勝つまでゲームをやめない。有機ンとには弱点が多すぎます。まさに全身これ弱点。全くもって好きだらけです。グラディオンビクトリーだが、この欠点だらけの少年が 戦闘ではリュウト様に匹敵する無敵の戦士となる恐るべし勇気剣何としても弱点を探さなければリュウト様のためにあ疲れた少し休憩お腹空いちゃった したんだろうあ影がうわ影のけ勇気カイトカイト私はお前の影になったうん影になったよ私はお前お前は私 だからお前は私の言う通りに動くうんいいやうまくいきました結城健人の弟ならば我々の知らぬいや結城健人自身すら気づかぬ秘密を知っているはず結城海斗結城健人の弱点は何ですか兄ちゃんの弱点はね弱点は弱点は5歳まで夜一人でトイレに行けなかったんだって 苦手なんだやめろやはり戦闘には使いませんね他の仲間にも聞いてみましょう結城健人の弱点とはント君はいびきがうるさいんだ 次にしましょうケント君たらすぐ私の宿題を移したがるんです自分でやらなきゃダメなのに次ですね結城ケントの弱点をあいつには致命的な弱点がある何ですとああライバルの俺ならそれがわかる詳しく教えなさい 結城健人の致命的な弱点とはみんな遅いな何かあったのかな 探しに行ってみるぴょこ何がこれはあっち向いてほいしてる声ぴょこあっち向いてほいあいつら何やってんだほんとぴょことにかく行ってみよう けんぽいあいよそれじゃんけんぽいなるほどこの場合はこのパターンですかでは次にか影が立って動いてる影の化け物だまさかデリトロスの一味おやおや私としたことがデータの分析に夢中になりすぎたようですお前は何者だ私の名はラーダ ート様にお仕えする忠実な影です竜トのまさかお前がみんなをその通りですこれをご覧なさいご心配なく眠っているだけですもっとも私を倒さない限り二度と目覚めませんがなんだとおっとここにいる私は本物ではありません本物の私はリュートフィールドに さてどうします決まってらグラディオンでぶっ倒してやるまでだケントおっとそちらのジャン君はいけません私の邪魔をしないでくださいジャンではユントフィールドでお会いしましょう結城ント僕は大丈夫それより早くプラグインと分かった マジカルステーションへラップイン

ディオンさああの弱点が本物かどうか竜斗様が戦う前に実戦で試させてもらいますあいつデリトロスモンスターだったのか油断するなケント奴には今までの相手にはない不気味な何かを感じる分かった行くぞグラディオン

右からですかビクトリーけたそんなパッタロ右データ通り一体どうしたんだ あいつ急にパワーアップしたのか違うよョあのデリトロスモンスターの能力は変わってないニョコそんなじゃあどうして全てデータ通りですついについに弱点を見つけました敗れたり勇気剣と敗れたりビクトリーグラディオン やれやれもう終わりですかリュ竜ト様の宿敵ともあろうものががっかりです罰としてきつい一撃をくれてやりましょうウェブチェンジ我流 ケント、とっの力などつまらない小細工に過ぎない小細工だって癖だよント、あいつは君の癖を利用しているんだ癖例えばあっち向いてホイの時はケントは向こうとする方向を一瞬早く見てしまうんだあいつはケントの癖を分析しグラディオンの行動パターンを読んでいたんだ直樹も僕もケントの癖を分かっていたから勝てたそれと同じだ うだったのかありがとうジャン我流そうと分かればこっちのもんだ行くぞグラディオンおう何よ簡単に直せるなら弱点ではありませんさあどう避けます右か左か誰が避けるか避けないでまっすぐ突っ込んでくるだ とどめの一撃だ行くぞガリューンおうジブチェンジガリューンアタックモードグラディオンシャイニングモードそんなバカなデータと違うこんな結果が起こるはずが スーパーイングルトバカだ 不思議な相手だったねあのラーダとかいうデリトロスモンスター直接ケントの弱点を探りに来るなんて敵もいよいよ本格的に攻めてきたぴょこなあにどんな奴が来たって俺たちは負けはしないさそれにもうあっち向いてホイも負けないぜ直樹はあそううまくいくかねそうだねなんだよまだなんかあんのかよ俺って本当に弱点だらけなのぴょ でもどんな弱点も関係なく突き進むそれがケントの強さぴょこそれもそうねそうそれほどでもありますけどね <laughs> 起きろラーダ ありがとうございます竜斗様危ういところを助けていただき感謝の言葉もございませんしかし竜斗様私には分かりませんあの弱点だらけの勇気健人になぜ勝つことができぬのかいえ私だけならともかく偉大なる竜斗様までもがなぜ愚か者がお竜斗様が竜斗様がお怒りに なぜ勝手な真似をした私が休んでいる間に結城健人の弱点を探れなどと誰が命じたか申し訳ございません竜斗様私が愚かでした申し訳ございません下がれなるほどこれが怒りというものか喜び <laughs> 悲しみ 怒り人の持つ心を手に入れ私はどんどん人間結城賢人に近づいてゆく結城賢人私をもっと強くしてくれ君の全てを教えてくれ私は君になりたいんだ 上のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く から生まれた不思議な少年この島はデリトロスゲートの中なのに君はどこから来たんだ一体誰なんだ少年が目覚める時衝撃の事実が明かされる次回電脳冒険記ウェブダイバー時の放浪者緑の髪の少年に